очень классная биржа для новичков. Большинство здесь новички, она называется workzilla.com. А, знаешь, почему есть регистрационный взнос, то аккаунт и прочее? Знаешь, Я почему? там просто не смог. Не смог? Просто там какие-то вопросы пришли. Ну, да. Я ну, это называется, знаешь, ну, так грубо, если защита от дурака называется, да? То есть согласитесь, есть много разных там школьников, там непонятно кого, которые ходят, тыкают, да, хочу найти работу в интернете. Но делать что-то для этого они не готовы. Поэтому, когда они заходят на биржу и видят там тест вот такой, реально тест огромный, а у него не было задачи там, ну, какие-то тесты проходить, что-то с него спрашивают, он разворачивается и уходит. Знаете, зачем это сделано? Чтобы таких людей на бирже не было, они а место чтобы не занимали. Для этого нужен регистрационный взнос. Когда человек платит там, по-моему, сейчас 340 рублей, что ли, он платит регистрационный взнос, но он этим моментом, он подтверждает свое намерение, и плюс, ну, как бы, это, это же сервис, правильно, он же должен чего-то деньги получать, все. То есть я вам точно могу сказать, что вот за эту биржу я ручаюсь, я сама с нее начинала, у меня ученики многие с нее начинают. Нормальная биржа, можете работать.